happy guys Kali ini kita akan bikin roti lapis ala jajanan pinggir jalan Amerika Rasanya mantap, cocok disajikan untuk keluarga atau untuk jualan Bahan untuk daging isi 500 gram daging sapi 1 sendok teh garam 1 sendok teh lada 1 sendok teh penyedap rasa 2 sendok makan saus jamur 2 sendok makan saus barbecue 300 ml air putih minyak sayur secukupnya bahan dagingnya bisa diganti dengan daging ayam daging kambing daging bebek atau ikan tuna kita ambil dagingnya kita iris tipis-tipis dagingnya sampai dengan selesai. Kita tumis dagingnya. Panaskan minyak. Tumis dagingnya sampai matang. Masukkan 2 sendok makan saus jamur. masukkan 2 sendok makan saus barbecue masukkan garamnya lada penyedap rasa kita aduk sampai rata tambahkan air sebagian aduk sampai meresap tambahkan lagi air sebagian aduk sampai meresap. Tambahkan air. Tidak aduk sampai meresap. Diamkan sampai bumbunya meresap dan dagingnya empuk. Diamkan sekitar 10 menit. bumbunya sudah meresap kita angkat lagi dagingnya empuk dan lezat. Untuk rotinya, kita bisa bikin sendiri atau kita beli jadi di toko roti. Bisa memakai roti hotdog, bisa memakai roti burger, atau bisa memakai roti tawar. Kami memakai roti sendiri yang berbentuk kepan. Untuk ukuran rotinya, kita bisa bikin ukuran standar atau lebih besar. Selain daging, isinya ada jamur, bawang bombay, cabai paprika, lettuce. Jamur kita potong kecil-kecil. 그같죠 그렇죠? terus iris tipis-tipis. Bahan-bahan sudah siap, ditambah saus tomat, saus sambal, cabai pedas, mayonnaise. Kita pakai roti ukuran besar. Panaskan mentega panaskan roti dua sendok bawang bombay dua sendok jamur 2 sendok paprika kita tumis sampai matang masukkan dagingnya 3 sendok wangi wanginya mengundang selera nih guys sudah matang deh kita tambahkan saus tomat saus cabai tapi kalau kita mau pedas kita tambahkan cabai pedas guys saya suka pedas nih guys Mantap nih guys. Kita tambahkan mayonaise. Baru lettuce. Tutup guys. bagian atasnya jangan dipanggang supaya tetap hasilnya bagus. Hmm, enak nih guys. Hmm, mantap nih guys. Lihat tuh dagingnya, cabenya. Pedas banget. Yummy. Guys, kita bikin yang lebih istimewa nih. Kita tambahkan ekstra telur, ekstra keju slice, ekstra keju mozzarella. kita panaskan mentega panaskan roti kita kocok telurnya 2 sendok bawang bombay dua sendok jamur dua sendok paprika guys kalau untuk ukuran roti standar kita pakai takaran separuh aja jadi ukuran bawang bombaynya cukup satu sendok makan jamurnya untuk cukup satu sendok makan paprikanya cukup satu sendok makan 3 sendok daging kalau buat ukuran standar cukup 2 sendok makan daging mantep guys telurnya saus tomat Kali ini kita pakai saus sambal supaya tidak terlalu pedas Tambahkan mayones tambahkan keju slice. Keju slice-nya mantep nih guys. kita kasih lettuce menggunakan keju mozzarella. Kita lelekan keju mozzarella. Kita tambahkan keju mozzarella. mozzarellanya mantap nih guys kemudian kita tutup mantap nih guys ada telurnya ada dagingnya ada ekstra keju slice nya dan keju mozzarellanya hmm yummy Rasanya mantap, cocok disajikan untuk keluarga atau untuk jualan.